أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن 自己。

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فإن قل لم تكفر والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hatur nuhun ke ananda firman nutos ngumandangkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an mudah-mudahan khususnya bagi pembaca dan umumnya orang nuwadangukan mudah-mudahan orang menang jaran di Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu pengawas